widziałeś oprócz pokoju, który zabrali ci w imię wolności. Dobry to pretekst i silny żądzę, o czym ja mówię, myślisz, że błądzę? To wcale nie nowy dylemat, niewolnik przedstawi dziś temat, sprzedany przez bliźniów. Proszę, Dziś ciężar ich nosisz Cóż ty im zrobiłeś? W czym tak zawiniłeś? Nie jesteś skazany Lecz wciąż leczysz rany mizerne grosze Dziś ciężar ich nosisz Cóż ty mi zrobiłeś? W czym tak zawiniłeś? Nie jesteś skazany Lecz wciąż leczysz rany Sprzedany przez swoich Tokuje i boli Serce bije jak serce przez bliskich Za piwo i whisky Za mizerne grosze Dziś ciężar ich nosisz Cóż ty im zrobiłeś? W czym tak zamieniłeś? Nie jesteś skazany Lecz wciąż leczysz rany Sprzedany przez swoich